Bueno, ¿qué son los vistos? Los vistos son, son ese momento específico cuando estás en tu celular, tablet, lo que sea, en cualquier red social y simplemente te dejan en visto, leído, como sea. Tipos de visto, el que fue sin querer. oh me han hablado. Vamos ahorita, Mierda, va a pensar de que los he visto. El que no fue pues, sin querer. Ojalá me respo... Visto. Y otro que es muy desastroso o malo. El visto. Nivel. Su puta madre. Ah, este tipo sí es intenso. Mejor ni lo dejo en visto. Bueno muchachos, este fue el video de hoy. Mi primer videoblog no quedó muy bacano, pero apenas estoy empezando. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Sería gran apoyo. Gracias.